えっと、私の名前は西方かな子ですで彼女は、えっと、西方風で9歳彼は西方海人11歳ですで、はいえっと、私はその原発事故の後から子どもたち福島の子どもたちを放射能から守る親たちの会で活動しています今の福島は事故からすごくあの線量が高くなって 子どもたちにとても悪い影響を及ぼす環境になっています。どうも山本太郎です俳優やってます、えー、どうして反核運動をするかそれは生きてたいからそれ以上でも以下でもないっていう生きてたい生き延びたい それも一人じゃなくてみんなと生き延びたいそういうことです今日本のメディアは骨抜きにされてるわけですよスポンサーが電力だからだからそういう意味で本当のことを知らない人が多すぎるということは本当の市民運動につながりにくい市民が立たなければこの状況は抜け出せないドイツのようには脱原発できないってことですねだから今草の根運動で みんなで、えっと、この脱原発運動ってことを一つのうねりにしていくっていうのが目標です。子どもたちが成長に太陽を浴びること虫を捕まえること草花を摘むこと川の中の泥の感触 から落ちた栗の稲に指を痛めること自然の中から学ぶことがこんなにも多く重要だったと気づかされました。